Am văzut. În dreapta ta de să vote. Așa, gata. Eu am dat. Bună seara, lume, eu sunt Slicer Ghost, iar el, iar, el, iar el este Sniper Headshot și jucăm un survival games. A, 10 secunde. Hoi, hoi, hoi, tată, dai cu carbunele. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Flint and Nu, l-a furat unul. Hai, în spatele tău, în spatele tău. Hai din partea asta. O luăm în partea asta și pe aia în dreapta. Mhm. Bă, tu ai prins vreun chest? Na, decât, ba da, un. Hai să, hai să-l omorâm pe ăsta. Na! Bă! Hai să-l omorâm pe ăsta. Am sabie de ud. Brav, brav. Hei, am văzut pe unul cu armură de aer. Gata, am două înderpăroși. Vino, spate, unde ești? În mașină. Unde e ăla cu armură de aer? Aici, aici, așa. Tu erai. Hai, îmi dai și mie ceva? Uh, păi da. da. Am deja. Mm, da, da, mă rog, ține acolo. Hai să mergi mai găsi. Uite, ce Uite-l pe unul, uite-l pe unul. L-am văzut unde ești sunt aici, urc astea. Uite, dai să zacă, că eu mai caut prin asta, că poate găsesc și o sabie de wood sau de ceva. Ai găsit? Nu. Parcă nu știu, m-aș sugăria. Dacă s-a oprit, are sabie de iron. Hei! L-am omorât! Bravo! Ia-i sabia și de mie sabia de... Fi, Unde ești? Aici, uite, te văd. Uite-mă, mai be, sunt chiar așa de mic. Mă, mă. Uh, <laughs> uite asta. Am deja. Asta, poftim. Așa, L-am prins exact aici, la ce sus a găsit sabia de iron și văd că n-a luat nimica din ce bulangiu. De ce mai era? A, să mănânc și eu Ha, vino, că pot să-ți dau și mâncare dacă vrei. Ă, uite, vino. Unde ești? Vezi că s-a mancat acolo niște mere. mere. A, ah, uite, bă, am trecut pe lângă un chest. E, uite, de gold. E, vrei tu? Da. Dacă sunt mai bun decât ăștia de leather. Că decât, nu cred. Uite încă un chest. Dă încă două enderpearl uri Stai să-ți dau și două enderpearl uri Unde ești? Uh, m-am pierdut. Uite, vezi, vezi, uite, mă. Mamă, și zona asta n-a mai fost niciodată. Nici eu. Parcă l-am văzut pe unul. Nu, nu, nu. Era decât cabal. Hai pe aici. e în partea asta. Acum știu pe unde suntem. Uite, suntem la clădirile alea. Ah, Iarăși acolo, vai să-mi bag. De ce este? Gol. Nu-i bun. Hai să vedem. Nu e bun, bună, să vedem dacă mai e cineva pe aici. Pe aici vin mulți, că știu partea asta și... O caut cu am Uite, uite, uite! Uhu! sabia ă, da, de Iron! Ai luat sabia de Iron? Da, da, normal. Care-o fi sărit de aici? nu știu. Numai un but poate să sară de aici. Un but butalău. Ia, să pun și asta și și asta. Ce butală! Oh! Dacă câștigăm Hunger Games ăsta, da? și cum facem? Așteptăm să se termine, să ni se refacă viața, dacă mai rămânem unii dintre noi cu low HP. Și după aia, după ce ni se face viața la mine, începem să ne batem, da? Da. da. Cine care câștigă? E, oricum, Ă, da. Dar oricum, așa, în general... Hei, am văzut un chest. Și eu. Gol. Care este? Care este? Am Unde ești? Uite-l, uite-l. Nitro Force. Unde ești? Ei, sunt doi. Unde ești? Fug. Sunt în bloc. Am mai căzut un fraier pe aici. Tu unde ești? Ești, uh, sunt la un etaj mai mare din bloc. Unde ești, frate, frățioare, amice? Uite, uite, uite. Unde sunteți? Eu sunt undeva afară. Afară? Da! Eu sunt într-un bloc într-unul din blocurile astea. Mă, dacă mi-aș putea da Ender Pearl-ul... Dă-ți-l jos! Dacă fii spre tine. Bă, tu mă vezi? am văzut un chest. Nu te văd, mă. De căcat ești, frate, ești lângă Macara? Da. Hai că vin acum. Unde? Văd un nume pe jos. Sunt eu. A mai venit încă unul. L-am văzut. Deci acum? L-am omorât, l-am omorât! Bravo! Și mai vine unul acum. I-am dat un gol de apple rapid. M-a omorât, cred. Da, sau nu? Ba da. Dă-i! Dă-i! Este! Aoleo, a fost cea mai mare parte din timp 2 vs 1, ești nebun? Hai să-ți mai dau ceva. Uite. Stai, să mai arunc din ce nu-mi trebuie. Și eu să nu mă împingi. Nu te împing, bă, ce trebuie? Și vezi că mai sunt niște itime afară. Ai arc? Arc? Nu. Mircea, eu vezi că sunt full iron. Bravo. Tu ești afară acum? Nu, sunt lângă tine, în spatele tău. A, da. Uh, fii atent. Ce să-ți dau? Două golden apple-uri. Am, am. P uh, trei. A, bun. Dă și mie unul atunci. Tu ai patru, iar eu trei. Mă rog, hai. A, uite, am găsit niște buți de... Bă, am găsit căscă de nu știu ce. Nu contează, hai, vin afară. Păi pentru mine contează că eu nu sunt full iron. Mai e unul, am găsit pe unul. Sunt doi. Doi? Vino rapid! L-am omorât pe unul și mai e unul. Dar unde ești acum? Sunt undeva într-una dintre case, mai sunt doi aici. Lângă mașina asta mare? Nu știu, sunt într-unul dintre blocuri. A, blocuri. Ăla mai na ă, dintre astea două înalte? Cel mai înalt? Probabil, văd că unul se cațără și cred că l-am prins. Da, l-am prins. L-am omorât. Mai suntem patru. Ți-am găsit niște armură aici, dacă vrei. Din ce? Mai e și niște, o casă de aer. <coughs> Auzi, Mircea, fii atent. Uite-mă, uite-mă, uite-mă. Dar cum te urca până acolo? E pe scările astea. Stai să-ți arunc niște iteme. Fii atent, vin aici, am bloc. Opa, nu știu cum. Nu, A, ah, stai acolo, scările. intră acolo. Sar de pe chestia aia de cabăr. Așa, uite, deși atent. Se arunc ceva, că trebuie să prind nu știi, și de-aia am da. Să spui armura asta de cincă mai bună. Da? Da. Dar nu-i mai bună decât aia de Iron. Uite casca de Iron. Uite, l-am văzut pe unul! Unde, bă? Uite-l! Fața ta a trecut pe lângă tine! Ah. Dă-i! Taie eu! Tu te încă sabia! Poftim! Tu de ce? Lasă aici, lasă aici că încep să am palpitații. Putu-i, mama, măsi, unde fugi, mă, în ei? <laughs> Lasă-l, bă, lasă-l. Lasă-l, dă-l naibii. Unde fugi? Lasă-l, bă, dă-l naibii, că oricum n-are nimica pe el. Și ce? Dacă găsește într-un chest ceva mișto. Uite-l, uite-l, uite-l! Ia Ia-mi-te prostul! Dă-te drept! Taie calea, taie calea! Ah, căcat, am făcut fake jump. Hai că încerc acum să o tai. L-ai luat? L-ai luat. Trei player mai suntem. Bun, Mircea. Da? Ne pregătim noi doi să câștigăm. Ce? Mamă. Pantalon de ce e? Auzi, Mircea? Mm. Ce facem? Hai la spawn, hai la spawn. Dar tu mai știi în ce direcție? Zi cu mine! Auzi, Hai la spam. Așa. Hai la spam. Că dacă e, o să-l găsim sigur pe ăla. Știu, hai la spam. Pe aici e. LOL? Cred că știu pe unde e, cred că e pe lângă noi ăla. Mm, ba nu. Hai bă, vii? Da. Unde ești? Aici, lângă spam. Ești lângă spawn? Ia, cred că l-am văzut pe unul. Da, pe mine m-a spulgerat, ca să știi pe mine. Nu te du, că eu sunt eu. Unde ești? Hai, bă, că s-a făcut noapte, s-a dat refill la chesturi. A scris Știi în ce, spa și în ce loc e spațiu, unde e spawnul? Mm. Nu știu, te întreb pe tine, știi ca să știu ah, dacă... cred că l-am găsit. L-ai găsit? Cred că da. Păi pe unde ești? Trebuie să ieșim la autostrada aia. Da, eu sunt la autostradă. Hai, bun, mă și duc uite și eu. locurile. Da, sunt și eu la autostradă, dar să nu ne batem încă. Că mai sunt, e încă unul. Da? Da. A, nu prea e nimic în de asta venim. Nu, dar încă nu... Încă, încă nu și-au dat refill. Hai că vin și eu acum. Cred că tot pe mine m-a fulgerat. Tu în care parte ești? Da, acum s-a dat de fir. A, nimic interesant. Ender pearl-uri. Gata, știu unde ești. Că pe tine cred că te-a fulgerat. Ia stai, bă, dacă câți mai suntem? Da, acum aș vin? Da, sunt în spatele tău. <laughs> Eu pregătit de bătaie cu ciomagul. Yes, cu... Dar câți mai suntem? Sgâlist. Mai suntem trei. Tomar, Zala. mă măcar să repetiți să mă uit după el. Gata, știu eu unde el, am văzut! Unde-i tu? Că eu nici pe tine nu te văd. Mă prefac că fac echipă cu el. Da, măcar spune în ce parte. Ce trădător mai sunt. Ce trădător sunt! Stai, acum suntem noi doi, ok? Dar stai, încă nu începem, da? Haide, ne vedem la spawn. Hai la spawn, vii? Mhm. Nu deși. Hai. Deci, haide, stai puțin, la 3 începem, da? Mhm. Ai full HP? Da. Bun, stai puțin să-mi aranjez itemele. Să nu-mi dai încă. Da. Stai. 3, 2, 1, stop! Te-am bătut. Mm, asta e oricum. A, și încă mai am absorția. Алико. А, а Джеджи.